呢排浅罗比班四餐军佬搞到冇啖好食，事关 T T 响珠宝行揾食，全靠你哋班游客帮衬佢买红宝石颈链、戒指俾佢识回用。而家嗰个客就唔捻我嚟浅罗玩，搞到小 T T 食谷中，要靠阿爷接济，所以冇捻心机嚟拍片。 我系 boss o 国细个，我拉我个细佬，用嚟捉女人 hit 窿过个细佬，叫那声系响地盘闹过个真细佬，阿爸喊，罕，亚喊，我拉我个大佬，boss o 国细个都系年青人，我哋唔肯再信传统嘅佛教。 我哋細細個已經係信耶穌噶啦，實行踢埋你班躝蛋入教會，等主耶穌打救你班扑街。